Today we are uh, going to discuss about the threats of biodiversity. In earlier lectures, we have discussed about what is biodiversity, what is the significance of biodiversity, then gradations of biodiversity, what are the various levels of biodiversity, uh, I mean say the classification of the biodiversity. Yesterday, we discussed about the values of biodiversity. Now, the threats of the biodiversity. So basically, what are the measures, what are the things that are reducing the biodiversity of any ecosystem? So there are some major causes of uh, threats of the biodiversity. First, we will go to the natural causes. Since uh, the evolution of the species on the earth, let's say जो species आई है from uh, starting from and bacteria starting from the bacteria amoeba, amoeba tha bacteria stay फिर धीरे धीरे इन द सी कैसे लाइफ इवॉल्व हो गई टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो there is an elimination of species gradually कि जो पुरानी स्पीशीज है वो एलिमिनेट हो, हो, हो जाती है because of the change in kind of atmosphere change in kind of environment climate conditions yeah the evolution of better species they can compete for the food and space and uh, gradually that leads to an extinction of the old species so ये एक natural uh, जो phenomenon है इस phenomenon को हम evolution कहते हैं जिसमें एक species जो है extinct होती है उससे एक नई species बनती है तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जैसे for example volcanic eruption earthquakes floods जो नेचुरल काज है मेटेरॉइड्स का शॉवर हुआ है जैसे डायनासोर्स वगैरह एक्सटिंक्ट हुए हैं change in the atmospheric gas concentration तो उसकी वजह से जो मास एक्सटिंक्शंस हुए on the surface of earth अगर आप ह्यूमंस की भी बात करें मिथोलॉजिकल जो जो बुक्स है चाहे वो कुरान हो या अदर जो स्क्रिप्चर्स हो मेसोपोटामियन स्क्रिप्चर्स हो या हिंदू कल्चर या वो भी रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स को उसमें भी मेंशन किया गया कैसे डिफरेंट जो है मेथड से कैसे डिफरेंट वजूहत से जो है मास एक्सटेंशन हुआ है जैसे हज़रत नू सलाम के टाइम एक फ्लड आया जिससे मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज हुआ इंक्लूडिंग द ह्यूमंस तो उसके बाद फिर से जो पुरानी स्पीशीज थी हो सकता है उसमें जो है एक्सटिंक्ट हो गई because of the natural forces but in recent years जब से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तकरीबन लास्ट 150 ईयर्स जिसमें अर्थ की पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई है from one to two billion अगर हम नाइनटीन एटीन फिफ्टीज़ की बात करें तो जिसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है from one to two billion up to 1930 and then in 1990 में 5.3 बिलियन जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो तकरीबन 2000 2000 जो साल था आज से तकरीबन 20 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की वो थी तकरीबन 6.5 बिलियन तो ये इन 20 सालों में 0.5 बिलियन और ऐड हो गया more than 0.5 billion it is 7.2 और 7.3 billion right now the population on earth है ह्यूमंस की तो ये इससे क्या होता है they is very high spike in the demand of food जो प्रोविजनल थिंग्स होते हैं food fiber land for the settlements जो ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए तो वी गो फॉर जो हम और भी जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स है चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो उसको हम कैप्चर करते हैं we convert it in the और own kind of domesticated ecosystems like urban ecosystem है जहाँ पे हम रहते हैं that is also an ecosystem and then we convert land to the agriculture जिसकी वजह से most of the wild species है उनकी हैबिटेट पे असर पड़ता है जो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है उनका इकोसिस्टम उनका हैबिटेट डिग्रेड हो जाता है than leads to the extinction of this species एक फेमस uh, इकोलॉजिस्ट है ओ ई विल्सन इन्होंने एक फिगर दी थी आ, uh, कि ये बता रहे हैं कि हर 27 दिन में पता नहीं ये थोरेटिकल फिगर है प्रैक्टिकली तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते एज uh, मैंने आपको कहा कि पहले लेक्चर में कि वो जो हमने जो स्पीशीज डिस्कवर की एक्सप्लोर की that is only one percent total species that are present on the earth तो उसमें ये इन्होंने जो ओ ई विल्सन है ecologist he have estimated that there is ten thousand species हर साल में एक्सटिंक्शन उनका एक्सटिंक्शन होता है मीन्स कि they get wipe out from the earth उनका कोई नाम और निशान नहीं रहता बिकॉज ऑल जो हम आजकल जो दौर चल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा है इन विच वी और एक्सप्लाइट और रिसोर्स जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है जैसे चाहे हम डिफॉरेस्टेशन uh, कर रहे हैं माइनिंग कर रहे हैं और we go for other encroachments of natural ecosystem उसकी वजह से जो भी बायोलॉजिकल स्पीशीज है डाइवर्सिटी है दिन ब दिन खत्म होती जाती है there is an imbalance within the ecosystem तो अब यहाँ पे पिक्चर में एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है what are the various uh, reasons for the uh, threats to the biodiversity. First is habitat destruction. We will discuss all these in detail, but major uh, or uh, this habitat destruction poaching और uh, hunting we call it तो उसकी वजह से जो है आ, uh, क्या बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ता है वो हम डिस्कस में डिटेल कर स्टडी करेंगे यहाँ पे कुछ मेन <clears throat> रीजंस है जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो means any species where it dwells where it lives जो उसका जहाँ पे वो रहता है उस हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करना there are various methods there are various ways how an habitat is destroyed fear invasion of alien species alien species means not from outside the earth it is basically the species which is not native to any country or any place that is not indigenous like local it's not local species like we kashmiri are indigenous to jammu and kashmir but uh, <clears throat> if any person comes outside like from UP, Kerala, West Bengal, they are called in uh, they are called non-indigenous or alien kind of. They are out of the place. Then genetic pollution. Uh, we will be discussing what is genetic pollution and then overexploitation, hybridization, climate change, and diseases. These are all major uh, reasons that leads to the uh, decrease in the biodiversity and all these reasons can be related to the human overpopulation. Then first one is the habitat loss. This habitat loss is basically any uh, means destruction or loss of natural habitat of uh, any species. This is one of the biggest reasons by which the biodiversity is decreased means when there is an habitat loss, mainly uh, because of the various reasons here uh, are the listed. Uh, what are the reasons like deforestation is one of the reason. For example, any population living in at any place can, uh, if we go for the deforestation, and then uh, that species have to move out to any other place. Means that gives less chance between the individuals of a species uh, to interbreed and produce offsprings. Naturally, that leads to the decrease in the number of uh, the organisms in a species and a decrease in the diversity. Uh, gradually, that leads to the extinction of the species. It has been said that uh, uh, around more than 50% of the wildlife habitats have been destroyed in 49 out of 61 old world uh, tropical countries. जो पुरानी ट्रॉपिकल कंट्रीज थी वर्ल्ड की तकरीबन 61 उसमें से तकरीबन 49 कंट्रीज़ में 50 परसेंट लॉस ऑफ जो है हैबिटेट हुआ है because of various reasons like these reasons which have been listed here like uh, in Asia around 65 percent of the wild life has been habitat has been lost अब एशिया की बात करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है बड़ी कंट्रीज़ है चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो uh, जिसमें जो है the stress on the natural resource is very high तो अब जैसे डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं that deforestation occurs because of various reason either we convert the forest into agriculture area और इन अर्बन एरियाज और we have to get the natural resource चाहे हम वुड uh, चाहिए हमें या वहाँ पे कोई कोल रिजर्व है या ऑयल रिजर्व है उसको हमको बाहर निकालना है उसके चलते वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाती है बहुत सारे रीजन है डिफॉरेस्टेशन के and these all reason can be related with the population explosion Then next is destruction of wetlands. Wetland kya hota hai What is the wetland? Wetland is any uh, land which is covered uh, uh, with water uh, in any part of the year किसी भी time साल में जब किसी भी surface of earth पे या land पे पानी जमा होता है उसको हम wetland कहते हैं general classification है wetlands for example Wular lake है आपका होकरसर है डल लेक है these are all wetlands यहाँ पे भी लोकल जो हो श्रीनगर में तो बहुत सारे जो वेटलैंड्स हैं but they have been encroached slowly उनमें वो लोगों ने जो है मकान बनाना स्टार्ट कर दिए and they converted that into the commercial places तो इसमें भी जो वेटलैंड्स में अपना एक इकोसिस्टम होता है wetlands have their own ecological role water purification recharge of ground water तो ये एक इकोलॉजिकल रोल है but that also that wetland is also an habitat चाहे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं बाहर से होकर सर <clears throat> हम उसको अगर हम डिग्रेड करेंगे उसको एनक्रोच करेंगे then migratory birds definitely will not come to the Hokersar or Dal Lake or Roller Lake. So that leads to the decrease in the biodiversity or loss in the biodiversity. Then third one is habitat fragmentation. So this is one of the important issues and this issue have been uh, dealt in many countries very efficiently. For example, we have to build a highway and that uh, we have to build in between the forest तो अगर हमें हाईवे बनाना है वो फॉरेस्ट से होके बनाना है फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं हम uh, जो है फॉरेस्ट के बीच में जो भी उसमें जो ट्रीज वगैरह आते हैं उसको काट डालते हैं रिसेंटली लास्ट ईयर भी uh, जो मुंबई में उनको मेट्रो बना था मोनो रेल प्रोजेक्ट था उसमें तकरीबन तकरीबन पाँच हज़ार से छः हज़ार ट्रीज उनको काटने पड़े that was that case was in court मुझे नहीं पता अभी उसका क्या स्टेटस है but I think they have cut all the trees तो उसमें क्या होता है वो पाँच हज़ार ट्रीज किस एरिया में होंगे कितने बड़े एरिया में होंगे दैट माइट बी हैबिटेट हो सकता है उनमें से कुछ प्लांट स्पीशीज भी होंगी they are some important species जो और किसी जगह नहीं पाई जाती बट ये एक हैबिटेट होता है फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ा जंगल है उसमें से बीच में से हमें रास्ता निकालना है हाईवे निकालनी है रेलवे बनानी है या कोई और चीज़ बनानी है तो इससे क्या होता है ये फॉरेस्ट दो हिस्सों में डिवाइड होता है तो इसमें क्या होता है, है जो हैबिटेट है वो डिवाइड हो जाता है वो फ्रैगमेंट हो जाता है तो जो जानवर होते हैं जंगली जानवर जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी चाहे वो एलिफेंट्स हो टाइगर हो या जो क्या बोल ब्लैक बक्स हो और भी जानवर है जिनको माइग्रेट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह तो उनको वो रास्ते को क्रॉस करना पड़ता है उसमें जो गाड़ियाँ वगैरह भी चलती है then they got accident most of the time elephants get जो है वो विक्टिम्स बन जाते हैं इस सब चीज़ के लिए तो इससे क्या होता है हैबिटेट लॉस भी लॉस का एक रीज़न है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन बट कुछ कंट्रीज में उन्होंने इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स और ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए हैं उसमें क्या करते हैं वो एक फ्लाईओवर जैसा बनाते हैं हाईवे के ऊपर से एंड देन उसको ग्रीन वगैरह करते हैं पूरा ट्रीज वगैरह से तो प्लांट जो भी एनिमल्स माइग्रेट करते हैं from one place to another place वो उसी कॉरिडोर को यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो उससे हैबिटेट जो है लॉस की इंटेंसिटी कम हो जाती है थोड़ी सी फिर भी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन तो है but there is some instrument by which we can डिक्रीज द इंटेंसिटी जिसे हम इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स बोलते हैं या ग्रीन कॉरिडोर्स बोलते हैं you can go and search on the internet what are the ecological green corridors then other factor is raw material raw material is for example we go for a deforestation हमें paper बनाना है pulp बनाना है we have to uh, get many other uh, the medicinal uh, जो plants होते हैं trees होते हैं वहाँ पे जितना भी ज़्यादा कंपनीज होती है वो ज़्यादा रॉ मटेरियल की डिमांड करती है than that leads to the encroachment of raw material उसके अलावा मैंने इससे पहले भी बताया आपको नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वो भी जो है रॉ मटेरियल होता है <clears throat> चाहे वो एनर्जी के फॉर्म में हो मिनरल्स के फॉर्म में हो या गोल्ड हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लैटिनम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें जो जितना भी एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो रॉ मटेरियल्स निकालने में भी जो है वो हैबिटेट लॉस होता है उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स जो मेडिसिनल प्लांट्स अगर आपकी पिछली क्लास आपको याद है तकरीबन 70 to 75 percent of the medicine come from the plants जो हमारे फॉरेस्ट है बेसिकली तो अगर हम इस टाइप ऑफ जो है ट्रीज को ज़्यादा इंक्रोच करेंगे then that also can lead to the habitat loss then illegal trade illegal trade की वजह से भी जो हैबिटेट लॉस होता है फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चाहे पोर्ट्स बनाने हो हार्बर्स बनाने हो उसकी वजह से भी जो है हैबिटेट लॉस होता है तो कुछ ये जो हैबिटेट लॉस होता है ये खाली टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में नहीं होता है but it also happens in the marine ecosystems अगर आप मैंग्रोव इकोसिस्टम uh, की बात करते हैं दैट है very important ecological role to stop storm surges tsunami वगैरह उसकी इंटेंसिटी को कम करने में बहुत मदद देता है but it has been seen that there is a gradual degradation of the mangrove plant तो ये सारे रीजंस है फॉर द हैबिटेट लॉस जिसमें अगर आपको क्वेश्चन आएगा देन हैबिटेट लॉस में you can list all this reasons Then second most important uh, reason is poaching. Listen, there is a difference in poaching and hunting. Poaching is done basically for the money. अगर हम जो horn of rhinoceros जैसे आप picture में देख सकते हैं इसको हॉर्न काट दिया गया है and then they trade it तो उसके उनके पैसे मिलते हैं चाहे वो एलिफेंट्स के जो टस्क होते हैं उनके जो दांत होते हैं उसको भी बेचते हैं उसके लिए जानवरों को मारना that is called poaching for money purpose hunting is for like that is for the passion हम हंटिंग करते हैं उसको फिर जानवर को लाते हैं और खाते हैं तो दोनों में <clears throat> बहुत डिफरेंस है that is done for the economic economic and hunting is not done for the economic purposes. Then poaching is an ecological trade of uh, wildlife products by killing the prohibited endangered animals. The next lecture होगा उसमें हम classification of uh, the species पढ़ेंगे based on the extinction rate of extinction कैसे होता है उनका उसमें क्या criterias है what are the criterias कि हम किस category में किस species ko rakh sakte hain? extinct hai, vulnerable hai, rare है वो हम next class में next discuss but यहाँ पे uh, इलीगल ट्रेड अगर किसी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल का करें या वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट का करें जो चाहे वो प्लांट से निकला हो या चाहे वो एनिमल से निकला हो जिसमें किसी भी एनिमल स्पीशीज जो एनिमल स्पीशीज एंडेंजर्ड होगी उसको मारा जाता है और जो है उसकी वजह से जो है वो नंबर ऑफ स्पीशीज कम हो जाती है जैसे ब्राज ये सूडान में जो है राइनासोर्स का जो रेट ऑफ पोचिंग बहुत ही ज़्यादा है तो उसमें जो उनका वाइट कलर राइनसोर्स था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया एक ही उनका एक था बचा था but that have died recently तो <clears throat> ये बेसिकली ट्रेड किया जाता है चाहे वो फर के लिए किया जाता है फर जो जानवरों की खाल होती है जैसे लेपर्ड टाइगर वाइन इनकी जो खाल होती है हाइड्स जो स्किन होता है हॉर्न्स टस्क लाइव स्पेसिमन या ट्रॉफी जिनका होता है पूरा सर करके जिसको ट्रॉफी बोलते हैं जो भी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स में उनके पैसे आते हैं तो जो डेवलपिंग नेशंस है चाहे वो एशिया हो लेटिन अमेरिका हो अफ्रीका हो तो इनमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है they have rich biodiversity but उनमें ज़्यादा जो है पोचिंग का भी प्रॉब्लम है बिकॉज उनमें एक जो है जब biodiversity rich होगी definitely there will be a <clears throat> high wealth uh, related means की जो value होगा biodiversity का वो बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से the problem of poaching is very high तो ऐसे कहा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप एक एलिफेंट का टस्क जो उसका दांत है अगर बेचोगे तकरीबन एक के का एक सौ डॉलर मिलेगा इट्स वेरी हाई प्राइस वैसे ही अगर लेपर्ड का आप <clears throat> उसका जो फर है तकरीबन तकरीबन एक लाख डॉलर में आपको बिक सकता है वैसे ही जापान में भी कुछ बर्ड्स वगैरह होते हैं तो जिसकी जिसके आपको दस हज़ार डॉलर्स मिल सकते हैं means these are all endangered kind of जो है एनिमल्स है जिसको इंटरनेशनल मार्केट में इतना प्राइस होता है तभी आप <clears throat> देख सकते हो कि एयरपोर्ट कस्टम्स में भी बहुत बार जो है इन सब चीज़ों का जो है बहुत ही विजिलेंट होते हैं वो कस्टम ऑफिसर्स जो चेक करते हैं एक एक बार पकड़ा था उसको एक बंदे को उसने अपनी जो है पैंट में छोटे छोटे से वो रखे थे कप शेपड सिलेंडर कल उसमें उसने जानवर जो थे ये क्या बोलते उसको एंडीजर्ड बर्ड्स रखे थे he was smuggling from one country to another country तो उसको पकड़ा गया तो इसमें भी पोचिंग में भी टाइप्स है जैसे सब्सिडेंस पोचिंग ये स्मॉलर रेट पे की जाती है सर्वाइवल के लिए की जाती है जैसे कोई लोकल्स वगैरह करेंगे किसी को मारने के लिए फॉर uh, एग्जांपल किसी ब्लैक बक को मारा हिरन को मारा तो दैट्स कॉल्ड सब्सटेंस पोचिंग अब दूसरा होता है कमर्शियल पोचिंग जिसको मारते हैं देन उसके प्रोडक्ट्स को uh, इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है तो ये सेकंड मोस्ट uh, बड़ी प्रॉब्लम है फॉर <clears throat> द है बायोडाइवर्सिटी लॉस अब क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है पोर्चिंग को पहले ही ह्यूमन पॉपुलेशन मीन्स कि uh, जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा होगी means there is more demand कुछ कुछ लोग शौकीन होते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ इससे पैसा मिलता है वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा होंगे then there will be more poaching और उसका क्या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है वो भी उसका है इन्फ्लुएंस करता है वो चीज़ भी इन्फ्लुएंस करती है और बहुत सारे जैसे इम्पोर्टर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर एक जो होता है पूरा नेटवर्क होता है नेक्सस होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वो कैसे पूरा उसको जैसे ये भी एग्जाम्पल्स है मेल गुरेला है ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाइज है एलिफेंट फीट है एलिफेंट बंगाल टाइगर्स है बुश मीट है ये सब जो होते हैं इनको जो है स्मगल किया जाता है फ्रॉम वन कंट्री की ये यहाँ पे आप देख सकते हो हाथी के दांत है टस्क कैसे इन्होंने पकड़े हैं एंड देन दे हैव ये शायद अफ्रीकन कंट्री है कोई अब इसके क्या रेमिडीज़ है how can we stop the poaching तो पहले illegal hunting and trade of wild animals को हमें स्टॉप करना चाहिए इसके लिए लॉज बने हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट 1927 इंडिया में और उसका जो अम्ब्रेला एक्ट है 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट उसके भी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है article 48 A then article 40 uh, 51 G ये करके इसमें ये बताया गया है जो भी नेचुरल रिसोर्स है चाहे वाइल्ड लाइफ में we should have compassion to those animals and we should not unnecessarily kill those animals आजकल uh, कश्मीर में बहुत ही कॉमन हुआ है लेपर्ड अक्सर जो है ह्यूमन हैबिटेशन में घुस जाता है एंड देन uh, वो भी एक रीज़न है उनका जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है लॉस हुआ है basically the humans have encroached the wild life habitat तो हमें लगता है कि वो हमारे घर में आते हैं बट हम के घर में घुसे हैं बैक पीरियड में हमने जो फॉरेस्ट को काट के वहां पे अपने घर बनाए अब इंटरनेशनल मार्केट में ये तो सोर्स लेवल पे था कि हम सोर्स लेवल पे कैसे इसको स्टॉप कर सकते हैं ये हम लॉज को एनफोर्स करके जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होते हैं चाहे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो कस्टम्स हो एक सोर्स लेवल पे हम कर सकते हैं but then at consumer level हमको परचेज नहीं करना चाहिए जैसे हमारे पास आ, कोई भी ऐसा आइटम है जो बनता है फ्रॉम एन एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे फारकोट हो तो फारकोट होता है पर्स और bag made of crocodile skin और पाइथन स्किन जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये तो कस्टमर लेवल पे तो उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी लॉज को भी इन्फोर्स करना चाहिए तो ये तो एक वाइल्ड लाइफ एक्ट है then there should be a biodiversity laws also that should be enforced. So these the main two reasons of the habitat uh, destruction but there are other reasons like invasion of alien species what is an invasion of alien species for example in, in an ecosystem indigenous ecosystem subspecies evolve हुई है over the period of time तो हम अचानक से बाहर से कोई ऐसी प्लांट और एनिमल स्पीशीज आते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है जो हमारी लोकल स्पीशीज है उसको डिस्ट्रॉय करती है तो ये ऐसी ऐसी एग्जाम्पल है हमारा जो यहाँ पे इकोनॉमिक सेटअप है फॉर एग्जाम्पल यहाँ का लेबर है कश्मीरी है और कोई भी मतलब यहाँ का इंडिजिनस यहीं से पैदा हुआ है यहीं पे रहता है वो तो आ, बाहर से आता है कोई कोई बिजनेस करता है कोई मजदूरी करता है and then it encroach the resource हम जितना भी हमारा रिसोर्स है उसको एनक्रोच करता है ऐसा वो जो है अपने घर को भेजता means that economy gets shattered वो ये वो हो जाती है उसके जो नोट्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं वो डाइवर्स हो जाती है वो फ्लो उसका जो है स्प्रेड आउट हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डिक्रीज हो जाती है तो कमज़ोर हो जाती है वैसे ही सेम टू सेम अगर बायोडाइवर्सिटी के लिहाज में देखेंगे कोई भी एलियन स्पीशीज बाहर की स्पीशीज हम अगर आएंगे वो यहाँ पे जो उसका कंजीनियल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होगा तो यहाँ पे लोकल स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो सकती है वो कमज़ोर हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल कीवी जो है इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ है उसका क्या मार्केट प्राइस है डिमांड उसकी ज़्यादा है तो उसके बरक्स अगर एप्पल स्पीशीज़ आप देखोगे तो उसका उतना डिमांड नहीं होता तो इस टाइप की उसके अलावा जैसे वीड्स वगैरह आते हैं जो <clears throat> वो हमारे अपने क्रॉप्स के साथ कम्पीट करते हैं तभी तो हम वीडिंग वगैरह करते हैं खेतों में पैडी में ताकि वो जो स्पीशीज़ होती है आउट ऑफ द प्लेस वो हमारे डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज को इम्पैक्ट ना करे फिर genetic pollution genetic pollution is basically जो हम hybridization जो hybridization genetic pollution is something same जो हम नई species लगाते हैं hybrid species ऐसे BT brinjal होता है BT cotton होता है जो उसमें modify करके उनका genetic makeup modify करते हैं हम ताकि उसमें production ज़्यादा हो pest and disease का अटैक कम हो तो इससे क्या होता है <clears throat> जो हमारी लोकल स्पीशीज होती है जो ओरिजिनल स्पीशीज होती है वो भी डिस्ट्रॉय होती है एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो मैंने कहा हैबिटेट फैक्ट लॉस में कैसे हम ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे रिसोर्स को वो भी जो है uh, uh, जो है हैबिटेट लॉस में uh, जो है उसका एक उसका कॉन्सिक्वेंस है then overall climate change climate change की वजह से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होते हैं रेनफॉल प्रेसिपिटेशन फ्लक्चुएशन होती है जैसे कश्मीर में हमें टेम्परेचर कम चाहिए for apple production but slowly there is an increasing trend to the temperature तो हमें क्या है एप्पल को हमें हाई ऑल्टीट्यूड्स पे लगाना पड़ता है फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमें जो ऑल्टीट्यूड शिफ्ट हो जाएगा लैटीट्यूड शिफ्ट हो जाएगा हमें ऊपर पर लगाने पड़ेंगे ट्रीज़ चाहे वो आल्टीट्यूड के हिसाब से चाहे लैटीट्यूड के हिसाब से ताकि उसको एक जो है ambient amount of chilling hours मिले for the production of the for the production of the क्या बोलते हैं फ्लावर्स तो क्लाइमेट चेंज से भी बहुत सारी स्पीशीज़ वाइप आउट हुई है किसी जगह जो टेम्परेचर रेंज होता है माइनस uh, में वो चला जाता है समर्स में फोर्टी के आसपास तो इस टेम्परेचर रेंज में बहुत सारी स्पीशीज़ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं overall that leads to the destruction of the species and biodiversity and then there is pollution also that is also habitat degradation kind of thing कैसे हम हैबिटेट को डिग्रेड करते हैं फॉर एग्जाम्पल अपने कोई जंगल में रहता है then we have polluted water resource land resource तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन की वजह से कुछ स्पीशीज उसको उसमें एडजस्ट नहीं कर पाती and that leads to the destruction of the species उसमें आता है हैबिटेट ये आता है हैबिटेट डिग्रेडेशन में पोल्यूशन जब हम करते हैं ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स जैसे हम जंगल वगैरह में आग लगाते हैं तो उसकी वजह से भी जो है पोल्यूशन होता है पेसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो उसके अलावा जैसे हम जंगल के साइड रास्ता काटते हैं उस रास्ते पे लैंडस्लाइड्स वगैरह आती है उसकी वजह से भी है बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए जो है एक उनका जो एनवायरमेंट है डिग्रेड हो जाता है एंड देन डिजीजेस जो ह्यूमन uh, एक्टिविटीज़ जो है उसकी वजह से बहुत सारी इंस्टेंस ऑफ स्पीशीज़ है डिजीज़ है वो इंक्रीज हुई है तो ये uh, किसी बड़े एरिया में भी आ सकती है छोटे एरिया में भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि uh, हम किस तरह जैसे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं तो वो जो एग्रीकल्चर प्लांट्स होते हैं they are more they are more prone to the diseases तो उनमें वो जीन्स नहीं होता है कि वो डिजीज़ को रेजिस्ट कर सकते हैं तभी तो हम दवाई वगैरह लगाते हैं से में पैडी में किसी में भी तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं टू द डिजीज तो उसकी वजह से जो है एपिटेट जो है ये स्पीशीज जो है लॉस हो जाता है तो last one is the shifting cultivation shifting cultivation mainly ये प्रॉब्लम है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें एक पैच ऑफ लैंड लीज पे दिया जाता है किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को वो उसको जला के वहाँ पे कुछ uh, खेती करते हैं दो तीन साल तक जब तक फर्टिलाइज uh, जो जब तक uh, उसमें न्यूट्रन लेवल डिक्रीज ना हो जाए जब न्यूट्रन लेवल डिक्रीज हो जाती है तो वो उस पैच को छोड़ के दूसरे पैच पे चले जाते हैं देन सेम एक्टिविटी उस पर भी करते हैं और उसकी वजह से फिर तो उस जो एनवायरनमेंट में या जंगल में नंबर ऑफ ट्री स्पीशीज या वहाँ पे लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी जो है लॉस हो जाता है तो ये